Lord, they have some इंतजार में नहीं जान छट लाहौर पहुंचने पर खुश जहाँ जमीन पर दर्जा हरारत बतालीस सेल्सियस है और मकामी वक्त शाम के चार बजकर पैंतीस मिनट हुआ चाहते हैं